Man desapane wong lam ya arif iku ora gelem ngerti sapa man, cuek sapa man, ora ngerti kodroni ami ing kadare niam. Wong sing ora ngerti kadare nikmate Allah taala biwusdaniha kelawan anane nikmat. Wong ana nikmat bedino bersentuhan. Tapi ora pati ngakoni ku arrofah iku bakal ngenalno sapa Allah taala ing nikmat oleh ngenalno Allah diwujud difugdaniha kelawan anane kelangan nikmat anane kelangan nikmat. Jadi uang nak aku ini nikmati Allah sing bersentuhan tiap hari itu kadang-kadang dikenal no Allah lewat nikmat iku hilang. Eh, sono paling gampang anak, anak masuk beling mulai turu, jaluk duwe, tapi nak agak syukuri kira rasanya anak milang kuapok. Paham? Bojo yang ngono teko ngamuk, nyanyi, ngamuk, nyanyi. Sekali mulai ya ampun ampun. <laughs> Nah, anggap aja masuk pas nyanyi jangan ono wong. Paham ya? <laughs> Jadi sekali mulai hilang, golek kange, kange kangelan. Jadi wis ben makhluk-makhluk ngono iku ben sekeliling kita sing penting iku ndadekno kok jadi sampai ra syukur terus dikenal Allah lewat dihilang dihilangkan. Jadi malam ya arif kodrani ambi wisdaniha arrofaha diwujudino fukdaniha. Kata wong keliliben, kata kuping, lohen kuping nih gue biasa kuping. Kuping biasa itu luar biasa nikmat. Sekali kelebon semut tuh, masya Allah kaya apa nikmatnya kuping tambah kelebon semua. Jadi serawis kuping wis bernawai wae mripat yo ya disyukuri. Sekali orang dijajal dileboni nopo semut itu sampun sampun tenan wis. Akhire mbayangno ning iya piye yo nikmate duwe kuping gak kelebon. Malam ya arif kodron ni ami bifugdaniha arrofaha biwujudi fugdaniha. La tudhi sukawarida tunni ami anil qiyami bi hukuki syukri. Fa inna dzalika mimma yahuttu min wujudi qadri. La tudhi suka ojo sampai ngagetno. Dahsyat iki maknane barang sing ngagetno banget. Ini bahasa Indonesia nu kata sing bahasa Arab jadi dahsyat itu barang sing ngaget no banget ini nopo dahsyat. Bahasa itu dahasa ya dahsyat dahsyat. La tudhi suka ojo geman ngaget no kain siroh. Apa waridatun ni'ami. Apa pira-pira nikmat sing tumeka ning kuwe. Aja sampai lu terkaget sampai ngukumi anil kiami saking ora iso jumeneng dihuku ki syukrika. Kelawan hak-hake syukure sira. Aja pepes syukur wajib terus kowe panik kaya-kaya ora iso nyukuri nikmat mergo saking akeh nikmat. Fa inna dalika mongko sak temene mungko mengkono akdah sah anil kiam bihukuki syukri. Maksudnya itu adufu anis syukri. Fa inna dalika fa inna du'fa anis syukri kowe ngrasa lemah sangka syukur mimasa yang perkara. Iku mimasa yang perkara ya khuttu kang iso ngurangi apa ma. Ya khuttu kang iso ngurangi apa ma min wujudi kodrika saking wujude kadar derajat sira. Dadi nikmat akiya kaya apa, kowe aja dadekno panik ra iso syukur. Kowe yakin iso syukur. Mergo derajate wong luar biasa. Jadi misalnya kata jinan diparingi nikmat kuping normal, gak kelebon semut, meripat normal, gak keliripen. Wah ngitung sing cilik-cilik wae. Paham ya ngitung sing cilik-cilik. Kok kowe sekali ngitung nikmat nganggo tomak iku ora ono syukur. Jadi menteri, kemudian jadi presiden, jadi camat, kemudian dadi bupati, bupati, kemudian jadi gubernur. Jadi presiden, kemudian rano parlemen, penglawan, jadi presiden, kemudian rano masalah. Tentang masalah ya dewi, anda usah urib, uang, ya jadi tanpa apa masalah. Jadi intinya ngatain gak ya, syukur iku gampang. Ya syukur iku gampang. Aku menuso saking dhuwure derajat niku Mbak Allah ngendikan alhamdulillah mawon mun dihitung syukur sing luar nopo biasa. Jadi kalau wajah ini ya, penting sangat ya mereka kula jenengan kabel kepengen syukur wis piye wae awak ya, di bojo di anak di konco di macam-macam. Jadi masalah malah penak di masalah itu dadi gampang syukur. Ingat temen kula warai nih jadi wali sing lewat akidah. Misalnya kue urepem kebenaran diutang, tapi ditegir diutang. Nggak sak kadare sanggepnya milih lian, namun saya lemah. Ngakoni lemah ya ibadah. Kue wong soleh tapi di sawat, be wong itu, di sawat be duit. Ya sebarno wae sawat itu, sementing ngerti zino, sementing ngerasa lemah, terus jadi ibadah. Mereka ngerasa lemah, gini apa? Ya ibadah. Kepengen tobat, raka kasil, lu kepengen tau, ya ibadah. Enggak jangan kayak gini, kepengen tau, rapi lakoni, lu kepengen apa, itu ibadah. Wong nabi sing dadi nabi ngendikan faman hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat hasanatan niat apik ra kesampaian kutibat hasanah. Nah, soal mubalek ngomong niat apik tok ora dilakoni ngene. Ngomongane mubalek karena ora dawuh nabi barno ora wis ngrameni Islam. Ora oleh wonten cara nabi faman hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat hasanah. Wong niat apik ra kesampaian ditulis. Apik. Dadi mulane kowe Gus kula dunia tape, dunia hormat dengan tapi orang gak sampean iki tape. Ora wis kok aku repot. Paham ya? Lagi ayi yang alim tenan nggih ngoten sanggup ya santri dunia kape, orang ora kape gitu leh, Ape nanti kan penak padha ini, Paham gitu. Terus itu gampang banget. Nikmat itu gampang. Itu jelas dewi nabi. Wong niat ape, orang kesampaian ape. Itu sih ditulis. Ape. Padahal selama ini wong Islam sak dunia Masuk lagi fasek, lagi macam-macam, juga ya kepengen apa. Tapi orang tuh nopo kesampaian. Anggap aja ya cek duit nopo apa. Sing ngono wis kok repot. Kalau macam no ini ikan ya terus ben kersane kula jenengan gampang syukur. kalau sahel bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jadi sahel bin Abdullah atas tari yang terkenal. Ma min nikmatin illa walhamdulillah afdalu minha. Ora ana nikmat kecuali alhamdulillah wa afdalu minha. Iku entuk nikmat Terus muni alhamdulillah aku luar biasa. Wa nikmatu te nikmat Allah kang ulhima biha. Uta kang den paringi ilham sapa abet biha lan nikmat alhamdulillah. Ing muji ning Allah afdalu minal ula. Terus ketika gue ditegur muni alhamdulillah, iku alhamdulillah iku luwih gedhe tinimbang nikmat sing wis ana. Dadi nikmat apa wae iku nak muni alhamdulillah selesai. Lah kowe ditekir muni alhamdulillah iku nikmat sing sak dhuwure nikmat alhamdulillah yang pertama. Lian Nabi syukri astaujibul masjid. Mereka kena syukur berarti berhantuk tambahan. Nah, ini yang penting kalau Nah, Mengenai pentingnya akidah. Wafi akhbari Dawud alaihi salam. Nabi Dawud nanti matur pengiran ilahi do pengiran ingsun ibnu Adam uti anak Adam laisa fihi sya'aratun ila wa tahtaha nikmatun wa fawqaha nikmatun. Gusti ibnu Adam niku buatan gadah rambut sitok kecuali sang isore rambut ku ana nikmat, sak dhuwure nikmat. Misalnya wong ayu kaya apa terus rambutnya brodoli, ya wah lah susah ra karuan. Wong sing saya lain nak rambutnya brodol susah. Kaya rugen keriting misalnya rambutnya brodol nggih. Susah, ora profesor brodol repot. Iku dawuh Nabi Dawud. Nabi Dawud matur temen Iran Gusti, Bani Adam ora ana rambut sitok kecuali ana nikmat lan sadwira ana nikmat. Famin aina yukafiuka. Terus kapan sakit mukafaat teng jenengan? Gamane iso nyukuri kapan? Rambut mau ora iso nyukuri apa meneh nikmate mripat nek mate kuping, nek mate macam-macam. hawa ta'ala ilahi ya Daud, ini u'til kasir wa ardo yasir. Aku iku pangeran, nak ngekei wakeh, tapi wa ardo bil yasir, au dikei titik yo gelem. Nah, ini nak ada di kiai, jadi ulama niru pangeran. Pangeran nak ngekei akeh, dikei titik. Gelem, aku itu mau jadi kiai, ngekei ilmu nek titik, arwar dikei. Akeh sarap, kiai sarap, itu diobat. No. Pangeran sing pangeran yang kayak ya, akeh. Untuk sidik ya nabo? Ridho. Wa inna syukra dalika ini kudu dilawan ya nafsu nafsu kudu dilawan. Mulai dari Imam Ghazali ngutip Abu Sulaiman Ad-Darani. Abu Sulaiman Ad-Darani ku tabi'i sing alim-alime tabi'i Abu Sulaiman ad Tapi Tabi'i tapi setengah sahabat. Jadi ini urip menangi Nabi tapi badan ate sowan. Niku ono wong apal Quran. Kok serius itu seneng ini. Mereka ini di hadis ke sahabat Inna wa ta'ala yuhibbu kulla kur, kulla qari'in tolikin hadis. Aku cek apal sedangnya. Allah itu senang mengapal Quran sing tolikin, sing wajah ceria mit hadis, sing akeh huyu, Nah ana wong mengapal Quran to wong alim sing sering mencurang, sering serius. Fala aksara wa fil muslimin. ke jenis iki rakeh. Mergo yamunnu alika wa yamunnu alika wa yamunnu alika mimma allamaka. Senengane ngundat-ngundat apa sing diulangno. Iku wong sarap jare aku. Mergo dekne diparing apal Quran wis nikmat kok pangeran. Justru sakwise apal ini mulang malah ngundat-ngundat sing diulang lho. Untuk nikmat kok malah mulang ibadah, apal Quran ibadah, ngundat-ngundat itu udah gelas itu sopo. Kan lucu lah, misalnya kalau di desa miliar, terus ngekei ruhin 100 juta misalnya. Aku di desa miliar gue nikmat, iso sodako, nikmat. Terus dari tuh udah tuh alasannya opo. Misalnya alasannya ben balas, bales tak juta ben orang rong cakere war bar balas Paham ya? Lah nak ruhin di rong juta pakai sak juta malah rasa seneng kok. Jadi intinya wong muda tunda tuh gak rasional uang Wong muda tunda tuh buat apa? Buatan rasional. Mergo wong tiga ini mat kok malah dadekno udah tunda. Ya munnu alaika wa ya munnu maksudnya nikmati di kuwi. Kan lucu ya menuso ya misale kados kula diparingi ngalim misalnya nikmat diparingi somulang mulang nikmat. Terus dadekno dijanjeni Allah swarga. Wong sing mulang didongakno dijalukno sepuro langit bumi nganti iwak-iwakne jaluk jalukno sepuro. Bareng-bareng mulang gara-gara ana salam templek kecewa. Iku langit yo kecewa mbek wong eling sing sarap ini iki. Terus fasilitas yang dijanjikan Allah kan gak nih, mau terima harap-harap disalami. Dan uang kok edan nanti ngono iku kapan mari ini kan ngono terus itu aneh.